Hola, bona tarda. Parlar amb aquesta història és una mica marciano, sembla un pilot d'avió en comptes d'una persona que ve a explicar la seva experiència, però bueno, ho afrontarem amb, amb la millor voluntat. Començaré amb, amb una correcció, la meva intervenció, i l'acabaré amb un poema. La correcció és respecte a, respecte a Emma Goldman, se l'ha citat a primera hora. Emma Goldman era anarquista i per això era activista i feminista. És important tenir-ho en compte perquè no es pot estar amb la recuperació de la memòria històrica i buidar de contingut les vides de compromís de persones que porten molts anys d'avantatge sobre el que estem construint ara. Dit això, s'ha remarcat al parlar dels que estàvem intervenint Indica la meva intervenció per orientar, per saber des d'on es fa, dir que la faig, com s'ha dit, des de l'àmbit de l'activisme al meu barri i des dels criteris o des de la meva experiència en l'economia social i solidària i el, i el cooperativisme. Respecte a l'espai al que pertanyo, primer aclarir que la gent de l'Assemblea de Can Batlló ens definim com a espai veïnal <coughs> perdó, autogestionat. És important perquè ara que comença a parlar-se tant del tema dels comuns, sembla que el tema dels comuns sigui una cosa que abarca tot o que ho engloba tot, el del passat, el del present, el del futur. Estem construint també llenguatge, però des dels barris ens denominem com volem i nosaltres ens denominem així. Des d'aquest espai tenim la voluntat de crear espais i projectes des de Can Batlló. I de fet ho estem fent Mm, fent front a necessitats vivencials, culturals i econòmiques, els que nosaltres qualificaríem del triangle bàsic de les necessitats de l'individu i dels col·lectius. Podríem també interpretar com la voluntat des d'un mateix espai de fer front a la generació d'una nova política, una nova economia i una nova manera d'afrontar lo individual des de l'àmbit de lo col·lectiu. <clears throat> Ens atrevim a dir Mm, mm, des d'una mm, gran modèstia, que estem fent un nou urbanisme cooperatiu cap a un nou model de ciutat. Això ho hem après de la gent que ens ha vingut a veure, que ens ha interpretat, ens ha estudiat, ens ha acompanyat i ens ha dit, hòstia, esteu fent política. Doncs pues sí, d'alguna manera l'estem fent i la fem des de baix. A partir d'aquí, respecte a les preguntes que se'ns plantejaven, la primera que se'ns plantejava que responguéssim, dir que la, la meva intervenció és a, a títol individual, un mecanisme com a Can Batlló no pot preparar les intervencions de manera assembleària, sinó que d'alguna manera faig referència al nostre recorregut, al nostre règim intern, a la nostra experiència des del 2011, etc. La primera pregunta és, existeixen institucions que en altres moments històrics o contextos geogràfics hagin garantit públicament la gestió comunitària d'infraestructures culturals? Què podem aprendre d'aquestes aliances públic-comunitàries? El primer seria dir de què parlem quan diem institucions i d'infraestructures culturals, què volem dir? Institucions. Si al parlar d'institucions parlem d'estructures societàries generades des de la base per fer front a necessitats col·lectives, en aquest cas, que és el que ens ocupa, culturals, evidentment que han existit. Els ateneus, els casals, les corals, els grups de teatre amateur, els centres culturals de tota mena, les biblioteques vinculades a qualsevol d'aquestes altres institucions, les escoles i tallers d'arts i en l'actualitat, evidentment, Can Batlló. Però si quan parlem d'institucions ens referim a institucions estatals, nacionals o municipals, personalment crec que és gairebé una contradicció pensar que des d'aquestes institucions es pot garantir la gestió comunitària. Només la comunitat empoderada, empoderada i autoorganitzada pot garantir això. En el tema de les infraestructures culturals, potser estaria bé definir què entenem per infraestructures culturals. O, podria, mm, o podrien ser l'eina necessària per desenvolupar l'activitat cultural decidida per una comunitat organitzada, o podria ser una estructura creada per la planificació estatal per oferir un servei cultural a la comunitat. Entre les dues, segur que existeixen moltes varietats d'infraestructures culturals, sense oblidar que aquelles que podrien ser considerades en principi privades, però que si són gestionades per entitats o cooperatives de l'economia social i solidària, podrien estar molt a prop de ser considerades de gestió comunitària. Respecte a les aliances público-comunitàries, crec que estan per venir i per veure si arribarem, però no puc per menys que comentar una experiència viscuda i és el tema del, dels centres cívics, particularment a la ciutat de Barcelona, i aterrats al meu barri, que és Sants. Sense entrar en detalls, ho podem debatre, si voleu, després amb el col·loqui, els considero el paradigma de la pèrdua d'infraestructures culturals aconseguides per la comunitat i que la gestió institucional, estatal, municipal o la que correspongui, ha portat a ser espais de serveis contractables per cursos, events, etc. Aquesta seria la resposta a la primera pregunta. Després, la següent ens plantejava quins efectes positius i negatius pot tenir la codificació en norma d'una sèrie de pràctiques difuses en el context social i cultural? Pot ser aquesta regulació un procés de cooptació i control vertical o un procés de reconeixement i garantia pública de la propietat col·lectiva? De bon rotllo. Però si jo fes aquesta pregunta així a l'Assemblea de Can Batlló, tindrien que explicar de què estem parlant. La primera reflexió, codificació en norma la mínima possible. No es pot exigir el compliment de segons quines normes als espais de gestió col·lectiva autogestionada, no sé si això serien les pràctiques difuses, i sobretot en les seves frases inicials de consolidació. Segona, la regulació, com és unidireccional, ens converteix en una possibilitat de cooptació i control vertical. Si per regulació en canvi, entenem contractes de cessió a llarg termini, foment de l'autosuficiència i no de la subvenció generalitzada, respecte per l'autodeterminació dels projectes, defensa de la gestió en mans de comunitàries o i de l'economia social, llavors sí, parlem de regulació i de normes, parlem-ne. En aquest supòsit estaríem començant el reconeixement i garantia pública de la propietat col·lectiva. Per últim, la darrera pregunta ens demanava. En la pràctica, com responen els espais de gestió comunitària a les funcions que exigim a les institucions públiques? Accés, transparència, inclusivitat, han de respondre a aquestes o altres premisses? Evidentment, jo parlo des de l'experiència del meu espai. Nosaltres responem a aquestes premisses d'una manera radical i compromesa per principis. Som conscients, alhora, de que no pot ser d'una altra manera, ja que estem en un espai de propietat pública i cedit a la gestió veïnal. I per sobre d'això ens devem al nostre barri i a tota l'extensa comunitat que ens va facilitar aconseguir aquest espai i del qual ara són usuaris i usuàries. Del tema de si voleu saber què és Can Batlló i com funciona, ja en parlem, ho entreu al web i ho mireu, perquè la cosa és bastant grossa com per explicar-la amb el temps que tenim. Però com us havia promès un poema, i com hem donat una miqueta de canya, acabarem un poema del Enric Casases que diu No us volem vèncer ni atacar-vos, tampoc convèncer, sol saludar-vos. Hola, què tal? I recordar-vos que el festival tot just comença. Moltes gràcies.